lassitude de l'espoir, de la colère et de la dignité. Attaque, défense, aveu d'impuissance, te tuer puis tendre la main, frappe silencieuse, dévastatrice, chirurgicale à faire mal au crâne. Et le corps qui se vide de ses forces, pendant que les mots continuent. C'est la décrépitude et la floraison nouvelle, la loi et la foi, c'est l'artifice et la nature, et sur celle-ci c'est le souffle, le souffle impur du mensonge, de la méchanceté. Noir retombe que le phosphore s'est éteint, retire des décombres, morceaux de corps humain, terrés dans une cave, dans le stand d'un éclair, la mort foudroyante, avant même son tonnerre, puis parmi les sirènes et les des enfants en lambeaux, dans la nuit blanche Et Commence la transhumance quand du CICR violence et misère reprendront leur danse et encore à détourner, survivre les bombes un macabre quotidien sera le nôtre demain la fumée noire retombe, que le phosphore s'est éteint. L'on retire des décombres, morceaux d'amis humains. Puis parmi les sirènes et les cris des mers, enfants en lambeaux, dans la nuit blanche terre, eh, enfants en Les cons, des corps, la cave, l'éclair, la mort, tonnerre, parmi les sirènes et les cris des mers, enfants en lambeaux dans la nuit.